Hər kəsə umarım Zavid kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərlə yeni video ilə qarşınızdayım. Dostlar, super bir video ilə sizlərlə bir yerdəyim. Dostlar, Teaser Post adında bir sayt tanıtacağım sizlərə. Teaser Post'u uzun zaman tanıtmaq istəyirəm, ancaq bəzi sıxıntılardan doğru tanıtmadım. Dostlar, 3 rubl çəkdim, ancaq geri çəkilmə prosesi baş vermişdi. Mən də e, şübhəli qalmışdım. Sonradan öyrəndim ki, pay hesabımda çal e, çalıblar, yəni e, oğurlayıblar. E, VK Target'dan çəkdiyim 18 rubl çəkmişdim. Onu da e, overladılar və mən də hesabımı dəyişdim. Mən de, oradan bildim ki, TC-Prosda problem yoxdur. Ödəmələrini saniyələr içində eləyir. E, Gördüyünüz kimi 1.10 rublum var. E, dostlar, e, altdan verəcəyimdən çox rahat bir şəkildə qeydiyyatdan keçəcəyiniz. Sadəcə e-poçtanızı, e, kodunuzu və e, username-inizi, yəni kullanıcı adınızı yazıb qeydiyyatdan keçirsiniz. Heç bir onaylamadan tələb etmir, giriş edə bilirsiniz. Saytın linki də dediyim kimi aşağıdadır. Və mən giriş etdikdən sonra sizin qarşınıza gələn səhifə ilə bir yerdəyim sizlərlə. Burada iki səhifə gəldi. Burada bu qismdə e, gəlin hətta tövsiyə edeyim sizlər üçün. Bu, bu qismdə kampaniya işçisi, bu qismdə pul, pul qazanırsınız. Kazanmaya başla düyməsinə bastığınızda baxın 1.11 oldu. Az öncə 1.10 idi. Səbəbini deyim, burada görəv gəlmişdi. Bu görəvə bir dəfə tıkladığınızda siz avtomatik olaraq qazanırsınız. Coin postlarımı da görmüş olursunuz. Neysə baxın. Baxın 28 saniyə keçdi gördüyünüz kimi. E, 25-24 saniyə keçsə şübhə biz qazanacağıq. E, 0.03 yox 0.3 rubl qazanacaq. İndi görün səbr edin. Dostlar, e, yəni belə görevlər gəlir. Belə görevlərin gəlmək üçün sizə qeydiyyatdan keçdikdən sonra e, Chrome-da sizə Chrome, Yandex isə Yandex, Fireworks, Fire ya da Opera, Opera ya da bura hər hansının qarşısında qurulum vəfdi install onlardan birinə basın. Bastınız E. Sizi, baxın 0.03 üzr istəyirəm. 0.03 rubl adlı verdi bizə və avtomatik olaraq e, yenilə vurduqda 0.1.14 e, e, oldu gördüyünüz kimi. Rusiyaya heç e, e, sayta getməyə də ehtiyac yoxdur. E, dostlar, deməyim odur ki, deməyim odur ki, e, bu e, install vurduğunuzda belə bir səhifə açılır. Buradan web mağazasından bu remove deyil, olmayacaq. Sizdə adze, adze Chrome olacaq, add Chrome olacaq. Chrome-u e, basacaqsınız və avtomatik olaraq bura gələcək o işarəsi. Buradan sizin qazancınızı göstərir. E, dediyim kimi, dostlar, qazancınızı göstərməkdən əlavə bu olmasa sizə elə reklamlar gəlib qazana bilmərsiniz. Gördüyünüz kimi videoda da göstərdim. İndi isə ümumi olaraq göstərim. Burada e, göstərməyəcəm yatırım eləmək. Çünki yatırımsızdır. Yatırım etmək, yatırım edənlər daha doğrusu özünü məşhurlaşdırmaq üçün saytını və yaxud da YouTube kanalını, web saytını, Instagram nəyin olur olsun e, burada tanıdır. E, daha çox web sayt tanıdılar. Bu yatırımdır. Burada çəkim qismi var. Çəkim dostlar, çəkim ayarlarımızı etməyə xahiş edir. Biz buradan bir dənə Vampire adresimizi və yaxud da WebMoney adresimizi buraya yapışdırır. Dostlar, çox yaxında WebMoney haqqında çox yaxşı bir video gələcək, bilgiləndirmə mənə də Gmail-lərdən yazırlar. Onun üçün də çox yaxşı video gələcək, səbirli olun biraz. Mən Payer adresimi kopyalayım. Payer adresimi də buraya yapışdıqdan sonra saxranit vururam. Yəni yaddaşda saxlasın. Saxranit vurduqdan sonra dostlar, yenə çəkilmə yerinə gəlirik. Yəni, türkçə edəcəyik. Əlaını belirtdim. Hə, üzr istəyirəm. Saxlayıb vurum tutmaqdan sonra başqa bir şey. Baxın. E-postamıza e, nəsə e, qəbul e-postası göndərdi, onu qəbul etməliyik, bunu bilin. Eyni zamanda saytdan da gördüyünüz kimi qazandıq. E, arada burada reklam gəldi. Mən e-postanı təsdiq Dostlar, e-postanı təsdiqlədikdən sonra belə bir yer gəlir və yenidən qayıdırıq Görürük ki, burada artıq çəkim eləyə bilirik. E, webmani ilə yox, payerlə eləmək istəyir. Burada summanın miqdarı, məsələn, 1.15 rubl çəkməyissə 1.15 yazam. Rəsməsən 1 rubl çəkməyissə 1 rubl. Mən hələ yığıram və yaxında ödəmə kanalı gələcək demək istəyirəm. Burada yığıb ödəmə alacağam. Yəni ödəmə almışam buradan bir kəfə, o hesabın oğurlanmağa biraz pis olmuşdu məndən ötürü. Nəysə, baxın 0.01-i də qazandırdı. 1.16 oldu görürsünüz. Dayanmadan gəl. Burada çox tez-tez gəl və Katar qıtlarından mütləq istifadə edin demək istəyirəm. Nəysə, bu videomuzdan bu qədər. Sağ olun, salamat qalın demək istəyirəm. Videolarımızı bəyənməyi, abunə olmağı unutmayın sizlərdən xahişim. E, çox yaxında yeni videolarımız gələcək. Süper videolar sizi gözləyir. Eyni zamanda süper saytlar. Sizlərdən xahişim abunə olun. Videolarımızdan e, vaxt-vaxtında xəbərdar olmaq üçün bildirimlər açın. Videomuza like atın. Like'larımız çoxalsın və e, çox yaxında vaxt demək istəmirəm artıq. Hər dəfə 2-3 gün deyirdim. Çox yaxında çəkiliş videomuz gəlir, çəkiliş anketini hazırlamağa belə başlamışam, çəkilişimiz gəlir. Səbirli olun, sağ olun, salamat qalın, dediyim kimi, iyi günlər, iyi yayınlar, abunə olmağı unutmayın. Dostlar, sizə bir şey göstərmək istəyirəm, baxın, bonus bitcoin səhifəsindən bonus aldığım yerdə qəfildən baxın, teaser post 0.06 əhsanə, bilirsiniz, bir dəfiyə verir bunu. 0.06 tamamı bastıq, baxın, sadəcə saytda 30 saniyə durmağımız şərti ilə bizə 0.06-nı birdən verəcək. Baxın, 30 saniyə duracaq bu saytda. Araşdıra da bilərik, nə saytdir? Yatırım saytı. Bəli. Baxın, sadəcə 30 saniyə durursunuz və qazancınız dostlar, həqiqətən istifadə edin. Videoya baxdım, biraz bəyənmədim öz çəkdiyim həqiqətən videonu. Biraz dolğun çəkməliyəm təbii ki də. Dostlar, yəni bir kəlmə. Siz bunları qeydiyyatdan keçirsiniz, registrasiyadan keçdikdən sonra uzantıya ekləyirsiniz. Uzantıya görə sizlərə reklamlar verir və bu reklamlara tıkladığınızda siz rəqəmləri qazanıb bir minimum 1 rublda WebMoney və Payer-ə çəkə bilirsiniz. Özəti budur videonun. 5 dəqiqəlik video. Baxın, hesabımızda yüklənməyə. Baxın. Bax, bir baxın. Bir də hesabım hardadır? Hə, baxın 1.16 deyil, baxın, amma bu saat güncəl bakiyəm 23-də, hətta bu da gəldi. E, güncəl bakiyəm 23-dür. Bundan da çıx, bundan da çıx. Hətta bu saytdan da çıx. Baxın, 1.16-nı 1.23 oldu görünüş. Dostlar, biraz uzun oldu bu hissə. Çox xahiş edirəm, burada baxın diqqətlə dostlar. Yaxşı qazanacaqsınız. T-Sirfosdan istifadə edin. Sağ olun, salamat qalın. Oh. Ah.